hammaga assalomu alaykum hozir sizlar bilan yana bitta qiziq joyini ko'rib chiqamiz shrinkage wrap page degan narsa bor hop bu narsani nimaga ishlatsa bo'ladi avvalan yengiladi obj ochamiz avatar ikki okey <clears throat> okey <clears throat> bunaqa butilkalarimiz bor bularni hozir rangini shu butilkani rangiga olib kelib qo'yamiz refleksini bir beramiz bundoq basidini sal bundoqroq ochartiradigan bo'lsak yana rangini ham sal ko'kimtirroq bo'lsa yana bittadan tanlab ochroq okey bizada anaqa hosil bo'ldi avatar hosil bo'ldi ana bunaqa ho'p biz endi bunga misol e, stretch plenkani o'rashimiz kerak deydi stretch plenkani birinchi tuzib olamiz mana bittasini chizib oldik hop va buni to'rttaga kopiya qilamiz control copy control v ikkita ikkita uchta to'rt oltitaga ekan hozir uchta shu mana oltita plyonka hosil bo'ldi bizada Hop, 90 gradusda aylantirib olamiz buni. Kislota bo'yicha shift bosib tursanglar aniq graduslarda aylanadi mana. Nariroq qo'yamiz. Shift bosamiz mana bunday holatga olib keloldik masalan deydi bularni endi orasini chok bilan tikib chiqamiz har doimgidek ekan yuzasini tekshirib olinglar to'qqiz yuzi har doim e, ichkarida bo'lsin horizontal beramiz shuni to'qqiz yuzi yo'q hmm, teskari bo'lib qoldi yana ikkita uchta bitta kalkulyator tikib ko'raylik mana shu bo'ladi noldan chiqib ketib qolmasin iloji boricha z, nuqtali noldan chiqib ketib qolsa simulyatsiyalarni vaqtini uzaytirib yuboradi keyin noto'g'ri simulyatsiya bo'lish ehtimoli juda katta hop sinxronizatsiya ketyapti tilda bunday tomonlarni yopishga olamiz birinchi darsda yasalingan kubikni qo'yib chiqamiz kubik ko'rsatib to'g'ri tikib chiqamiz mabodoga agar chokilani xato tikib qo'ysanglar mana bunga o'xshatib sol bu yoqda mana bu yoqda bitta tomondan olib mana bu tomonda ikkinchisidan qo'yadigan bo'lsanglar aslidan anaqa holat bo'ladigan bo'lsa ya'ni kontrol bni bossanglar bu sizlarda to'g'rilanadi o'chirib yana qaytadan chizib o'tirishingiz shart emas mana shu narsalar to'g'ri tursin har doim shunga e'tibor beringlar shunday bo'lsam, hozir hop simulyatsiya tezroq bo'lishiga men hozir mana buni pastga qo'yib qo'yaman gpuga hop keyin setkasini hozir ko'ra oladigan bo'lsak oltmish setkamiz juda qalin ko'rayotgan ediki mana misol 40 qolaman hozir particle distance kamida qirqqa manimcha katta bo'lsa kerak mana gpuga o'tkazdim keyin particle distance qirqqa oldim bizada mana holat yuzaga keldi mana bu yuzamizni mana shu aytganimdagidek teskari qilib qo'ygan ekan chiqariga olamiz buni flip horizontally mana mana bu e, choklarni hammasini o'chirib bosib ham chiqishimiz kerak bo'ladi aynamasini sizda sizda ekan mana bu ekan chekkaliga normalimizda har doim tashqariga qarab turgan bo'lishi kerak shunga e'tibor beraylik aksiga o'xshab bunda ham xatolari bo'ladi normal agar buzilib qolsa правильно bosamiz alt bir bosamiz bizga anaqa ko'rinishga keladi ko'rayotganlaringdek lekin bu nimagadir plyonkaga o'xshamayapti qanadir haykal ustini latta bilan yopib qo'ygan o'xshyapti bu narsa qayerdan boshqariladi tallislarni umumiy mana bitta bizada shrinkage weft varp degan narsa bor buni misol kamaytirasiz to'qsonga bunaqasini ham to'qson qilasiz hop bu sonni yana bitta misol pressure minusga qarab beradigan bo'lsanglar misol tortilishi boshlaydi bizga hozir pressure minusga bermasdan turib ham mana tekisretirsa bo'ladi masalan saksonga sakson beradigan bo'lsak yoki oltmishta beradigan bo'lsak mana bunaqa stretch plyonka bilan o'ralgan holat kelyapti hop endi fabrikka ham o'zida bitta misol e, rafni sinov qilamiz refleksini bir beramiz netamimiz kerak bo'lsa opasikni ozgincha kamaytiramiz rangini misol qanaqa to'qroq qilib qilib qo'yamiz buni klassik o'tizga o'xshasligi uchun hop alt besh bostiraman setkasi ko'rinishiga hop garmentni hayt qilib turamiz hozir hide all patterns bir anaqamizni ya'ni opacitysini bir berib qo'yamiz butilkamizni yuz foiz qilib qo'yamiz mana o'shanda bizada hammasini накладные show all usti patterns bosadigan bo'lsam bizada mana bunaqa holat keladi shift bir bosaman e, alt bir mana bunaqa ya'ni e, obyektimizni stretch plyonka bilan o'ralindi usti buni misol endi hozir boya e, ko'targan sonimiz ya'ni particle distance setkasini misol e, bundan sakkiz yigirma beradigan bo'lsam va mana mana normal e, default e, bitta simulyatsiya qiladigan bo'lsam bu narsa menda juda e, ajoyib holatda ustini o'rab oladi agar misol manda anaqa muammoli yuzalar hosil bo'layotgan bo'lsa hammaga o'xshagan yana shu boyagi ishni takrorlaymiz ya'ni skin offsetni misol 5 beramiz 5 millimetr bersak umuman boshqa natijaga ikkalamizda xolis parallel bosib misol faqat mana bu yuzani o'zini ttp ko'tarib parallel bosiladigan bo'lsak hop veft bilan vaft e, veft bilan varp to'g'riroq bizaga obyektdan bu yuzasini toraytirib yoki cho'zib berishga e, yordam beradi xolis dars tushunarli bo'ldi degan umiddaman yana keyingi darslarda xolis ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar